欲送日暮落城西，窗一推烛起，执白绢是墨笔。如是当年，你言墨迹，刀子入人心，红叶如火落。 霜色染青丝，我伏案添一笔。无关山色，只关与你，念不到别离。若远去，且向碧海云天，莫留回眸一。 若远去，且向春色烂漫，莫留不舍缱绻，只作相依相念。红叶如火落白衣，霜色染心丝。 只怪。 去，且向碧海云天，莫留回眸一眼，驻足不肯走远。若远去，且向春色烂漫，莫留不舍缱绻，只做相依相念。若远去，且向。 山川，莫流泪滴未干，苦涩门前清闲。若缘去，且带来生相见。莫忘玉树万千，叮咛声莫归晚。秋意若怜惜，老树影。 身在教我，执笔。